walam yakun lahu kufuan ahad maksudnya tidak pernah ada pun sesiapa tidak pernah ada sesiapa pun yang semisal dengan dia Allah Subhanahu Wa Taala ti, eksklusif tidak ada sesuatu pun yang serupa so katalah kita kata pasal kita mendengar misalnya explain kita kata Allah Sami ah, ini salah satu daripada nama Allah so Allah itu Sami Allah itu Maha mendengar kita kata saya pun dengar juga ah, ini saya dengar Allah pun dengar kita eh sama dah Tuhan dengan saya tetapi pendengaran Tuhan ni dipanggil sebagai sami yang maha mendengar so dia boleh mendengar apa yang kita sebut secara jelas apa yang kita sebutkan dalam hati kita apa yang terdetik dalam hati kita dia dengar benda tu Allah basir Allah melihat saya pun lihat juga saya nampak Ha, tapi tak sama pandangan mata saya. Maksudnya apa? Allah melihat segala-galanya sama ada kita kedepankan ataupun yang kita cuba sembunyikan kita zahirkan kita sembunyikan Allah Allah Allah Maha melihat sorry Allah Maha melihat kan so inilah ah. penghujung kepada bahagian surah ni Allah SWT nak sebutkan supaya kita benar-benar faham dia ada tak yang sama macam dia uh, terus dia menutup segala-galanya bahawa Allah itu di absolute uh, dia mempunyai absolute power kuasa